Eh, ég heiti Ólf Mari Ásmundsdóttir, ég er BS-nemi í Íþróttafræði í HR og eins og stendur þá er ég í skiptinámi í German Sport University í Köln í Þýskalandi. Allt þessu auðveldari fell er ótrúlega mikið fyrir mér. Þau voru bara til staðar alltaf og það bara, þau voru svo tilbúin í að sína með mismunandi staði líka og hvað væri í bóði og hvernig ég gæti gert hlutina, hvernig ég gæti sótt um og þú veist, þegar ég komið mér í samband við allt fólkið hér og allt svona sko. Þetta er bara drauma skóli fyrir íþróttamann, bara drauma skóli fyrir íþróttafræðinga, bara allt sem þetta eftir hug er hérna. Þú getur verið í sportsmanagement eða eh, íþróttasálfræði og alltaf nokkri hjóla áfangar sem fara hérna bara veist, að hjóla á fjöllum og hér er körfubolti og tennis og frjálsar og fóbolti og við erum að fara í fjölmjölgisælni. Þetta er uppáhaldstæðurinn minn hérna. Og síðan næsti sælur þar er Blakið. Síðan er hér svona rannsóknstofur. Hér erum við komin í sundlaugina. Hér er bara kært dývingar, hér er kært björgun, sundkennara. <laughs> Það væri bara geggjað að fá alla í góð til að kynnast þessu, til að kynnast hvernig það er að vera í Íþróttafræði háskóla og þetta er bara tækifæri til að kynnast nýju fólki, kynnast fólki frá mismunandi menningarheimum. Þetta er Valtteri, uh, Petrus og Viliami og Cameron. <laughs> Þetta er bara miðugdagstinnar, alltaf nýjir staðir. Við erum bara með svona grúptjata sem ykkur velur bara stað og þá fyrir við bara öll langað bara ekki missa af þessi tækifæri að fara í skiptina. Af því að, af hverju ekki að fara?